Які можете назвати досягнення України за останні 28 років? Независимость. Я стільки не живу. Ніяких. Сложний питання. Якщо чесно, зараз не можу нічого вспомнить. Досягнення, не знаю. Не знаю. Розрішили гей паради. В Києві, мир Города становятся чище, ухоженнее, ну а IT-технологии развиваются. Люди становятся проще. Люди начали уважать э, потребности других людей и, в принципе, их как личностей. Свобода. Ми більш вільні, ніж там ті ж кацапи. Много наших барменов украинских э, стали достаточно знамениты и востребованы в мире. Я знаєте, так навіть зразу сказати не можу так багато досягнень. Олігархат у нас є свій, мільярдери є, мільйонери. Це теж досягнення України. Томос, угу. <laughs> децентралізація. Я взагалі сама з Криму. Крим Україна. Та ну, звісно, Україна. Зробили ще безвізовий режим з Євросоюзом. Євроінтеграція. А що ж не в Європі? Е, ми в Європі. Це ті, що не кажуть, що не в Європі, вони не в Європі. Ви в Європі. Я в Європі. І надіюсь, що- що і ви будете. Ну, є досягнення, ну бачите, у нас воно у нас так робиться. Не так, як треба. Де як держава ми провалилися? Это свобода слова, соответственно, и свобода выбора на этого слова, на каком языке ты будешь говорить, да? Вот я говорю на русском языке, мама со мной так разговаривала. Но, тем не менее, мне, мне нужно общаться на украинском языке на работе. Ну, если слушать э, всех пенсионеров, то практически во всем. Ми стали краще жити, не стали краще жити. І з кожним днем все хуже і хуже живемо. Мені здається, наш провал це більш політична проблема. Біля влади зараз люди, які думають лише про себе. Е, у нас немає такої в'язкості. Е, кожен думає про себе. Чому люди більше бідкаються і помічають погані речі, ніж звертають увагу на хороше? Ну, це натура чоловіка. Чоловік завжди хоче чогось чего для себе і часто егоїстично відноситься ко всім достижениям, ко всему, то, люди вокруг нього делают. Тому що коли є щось гарне, воно вже є, але хочеться ще більше, ще краще. Тому люди починають шукати мінуси. Що негативи більше б'ють людей, розумієте? Не так просто. Більше запам'ятається негатив. Якби воно краще було, негатив би не так запам'ятався. Що робить телебачення? Ну, ви знаєте, спочатку вбили, зарізали, аварії. А пандочка родилась, а? потім, а потім пандочка. А потім це робиться свідомо. Це почав спочатку робити один плюс один, а потім прямий і, і всі українські канали.